maafkan saya cinta oh, maafkanlah saya atas segala salah oh, Magrat, malaikatku yang indah tolong maafkan saya sebuah kau kecewa cemburu buta Ku buat kau terluka Ada kasih ruang Untuk kita berdua Bukan siapa maksud buat kau terluka Samara karena secinta Saya cemburu karena saya takut kau pergi jauh jangan pernah bosan Deng sapu kelakuan Karena deng kau sesuai nyaman ye Sapu hari-hari kau yang buat bahagia Jangan pernah kau kecewa Dalam hati ini hanya kau yang saya sayangi Secemburu dan marah itu karena secinta Bukan asal saya cari perkara Tolong kau dengar sapunya lewat Jangan kecewa kau itu istimewa Sio demi dewa cinta ini tidak sewa bah Cinta you are the one Bella no to Bella me like him you live. love you, live and see you forever. sayang saat cemburu Tolong maafkan saya Sebuah kau kecewa Dengan berbagai cara Karena cemburu Sisa buat Ada kasih